hauna salimu Umbo lake mabibu kwenye maradhi alonitibu siri yangu mkaribu nasema alonifanya nimtafutie lakini hata yani akate wana alonifanya yani nitafute ila wala kujali ajali tumpata wapi kama yule anapendana sana tampata wapi kama yule anapendana tampata wapi hiki Okay, nasema nyuta ndo tatizo langu, usiba nalio peke yangu, ninasema nyuta ndo shida yangu, ni nyuta umenizidi wenzangu, alidanganywa na wani, una pesa nyumba, nikapuko kunijali akanikimbia, jamani, alidanganywa na wale wamepesa nyumba gari kunitaka watandalio wajananijanajani nanikiamuka sohoni wajananijanginani ajamunguzoezani unasema nanije ndotoni nanikiamuka simoni Somos